हुआ जय श्री राम मित्रों मारा कौन से गोविंद ये हाँ, मंदिर सहारनपुर हाँ। गुजरात का है અને ये मंदिर में ये मूर्ति है वीडियो लोग और अंदर से नारियल हाँ तो कर वापस आ जाता है हाँ वो तो जीरो डिग्री वो तो जीरो डिग्री का आएगा ऊपर मारे पंच बनी हुई મારા પાસે બોલી નહીં આ મોબાઈલ નહીં हाइट की जय श्री राम मित्रों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कमेंट करें બરાબર लाइक और सब्सक्राइब करें मित्रों ये लोग जितने भी आते हैं वापस आ जाता है आठ जय डिग्री श्री का राम अरे जय श्री राम रामपुर हनुमान जी मंदिर का ये वीडियो है जोरदार देखिए नारियल गया गया बस बस नारियल तो कर वापस आके ले लिया भाई जय श्री राम तो जय श्री राम जय हनुमान बजरंग बली पवन जय सावन की कष्ट कल्याण वाला की जय जय